ကိုယ့်ကိုယ်ပဲနည်းနည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါကိုရောတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရင်းနှီးသိမ့်မနေပဲနဲ့နေခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်ကြီးရှိသလားဆိုရင်ရှိတာပါပဲနော်လူတိုင်းမှာတော့အဲ့ပြဿနာတွေရှိတာပဲခဏတစ်ဖြုတ်ဖြစ်ဖြစ်တော့ adjustment problem နဲ့သူပြင် နေရာတစ်တစ်ခုရောက်သွားခလေးကလေတန်းကျောင်းနေထက်တန်းကျောင်းကိုပြောင်းရတယ်အတန်းခွဲပြောင်းသွားတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာတော့အနည်းနဲ့များဆိုသူတို့လူတိုင်းရှိတာပါပဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီမိဘကိုဆရာစိတ်မပူလို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီမိဘကသားသမီးကိုအရေးကြီးနေတဲ့မိဘဖြစ်တယ်။ဒါသူသားသမီးနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးနေပါပဲ။ဒါပထမဆုံးအဆင့်ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းရမှာ तू ကသားသမီးနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးနေရမှာ။သားသမီးနဲ့ तू ကရင်းရင်းနှီးနေလို့ရှိရင်နှစ်ခုအကျိုးရှိ။တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သားသမီးဟာအနီးဆက်ဆုံးသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တဲ့မိဘနဲ့ နော် human touch and interpersonal relation သူရသွားပြီရသွားတဲ့ခါသူ့တဲ့ exercise ပါအဲ့ဒါလုံးနေတာပါ exercise ဆိုနော်သူမိဘနဲ့သူနဲ့နော်ထမင်းစားရင်စကားပြောမယ် TV ကြည့်ရင်စကားပြောမယ်အဲ့ဒီ relation လေးတွေကသူ့အတွက် interpersonal relation ကောင်းလာဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်နေပြီးသားပါဒုတိယအကျိုးရှိတဲ့အချက်ကတော့အဲ့ဒီမှာအကြောင်းအကြောင်းမေးလို့ရတယ်တကယ်ချင်းတွေအကြောင်းမေးလို့ရတယ်တခါလေကြာရင်ခလေးက တငယ်ချင်းတွေကိုတခုခုသူစိတ်ကောက်နေတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်သူတငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုဝိုင်းကျင်ထားကြတယ်လို့ထင်နေတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာမိဘနဲ့စကားပြောခြင်းအဖြစ်သူဟာဒါမျိုးဟာလူတိုင်းကြုံနေကြပါလားဒါမျိုးကြရင်ဒီလိုစိတ်ကလေးထားပါလားဆိုတာသိသွားရင်ချက်ချင်းဖြစ်မလာရင်တော့မှလာပေါင်းများစွာကြာရင်တဖြည်းဖြည်း adjust ဖြစ်သွားမှာပဲဒီနေရာမှာမိဘတွေကိုဆရာအဓိကသတိပေးခြင်းတဲ့အချက်က don't be too negative နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ ဟိုမကြနောက်ပတ်လောက်မှာဆရာနော်ဟိုစပယ်ဖြူနော်ခန္ဓာကြီးတာလို့စပယ်ဖြူကဏ္ဍမှာဆရာမစပယ်ဖြူနုနဲ့နော်စပယ်ဖြူဆိုဆရာမစပယ်ဖြူနုခေါ်ထားတာပေါ့နော်သူကဖြူနေမကောင်နုပါနုဆရာတော့ဟောပြောဖို့ရှိတယ်အဲ့ဟောပြောတဲ့အခါမှာ child abuse ပေါ့နော်ခလေးတငယ်တွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိစ္စတွေဟောပြောဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဒါနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့မဆိုင်ပေမဲ့လေထူးခြားတာလေးတစ်ခုပါသွားတွေ့တယ်ဆိုတော့အာယလန်နိုင်ငံမှာတခြားနေရာတွေထက်ပိုပြီးတော့ နော် internal conflicts ပေါ့မိသားစုအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိဘတွေက unhappy ဖြစ်နော်မိဘတွေ unhappy ဖြစ်နေသူကနိုင်ငံရဲ့ politics ဆိုတာ conflict တွေများနေများတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကအိမ်မာကိုကစိတ်တူနေကြတယ်နော်အိမ်မာက negative စကားတွေပြောနေကြတယ်ရန်လိုနေကြတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့မိဘတွေကိုသတိပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာ don't be too negative ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါမိမိစိတ်ထဲမှာမိမိဘလောက်ပဲ unhappy ဖြစ်ပါစေ ကလေးတွေဟာ normal environment ရကြပါစေနော်အထူးသဖြင့်အရေးအကြီးဆုံးဒါဆရာစာရီထဲမှာအမြဲရေးပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တိတ်အပြစ်မတင်ကြပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်တယောက်နဲ့တယောက်တိတ်အပြစ်မတင်ကြပါနဲ့နော်ချက်ချက်ခင်နေနေကြနော်ယောက်ျားကမိန်းမကိုအပြစ်တင်မိန်းမကယောက်ျားအပြစ်တင်ရုံးဝပြန်လာရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်သူကဥအောင်အပြစ်တင်ရမလဲစောင့်တာလေကိုကနောက်ကျသွားရင် तू ကစအပြစ်တင်ကိုက defend လုပ်ရမယ်ကိုကစအပြစ်တင် तू က defend လုပ်ရမယ်အဲ့ခါကျတော့အပြစ်တင်ဖို့လောနေခလေးကအဲ့လာကိုလမ်းလောက်တာ ခလေးကအဲ့ဒါကိုလမ်းလုံတာဖြစ်တော့ကြောင်းခလေးကပါလဲဆိုတော့တကယ်ချင်းအပေါင်းတင်နေပေါင်းတဲ့အခါမှာအဖြစ်ကိုလိုက်ရှာကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဖြစ်ကိုလိုက်ရှာကြည့်တယ်သူဟာအဖြစ်ရှာခြင်းဒီသူ့ရဲ့ human relation မှာအရင်ဦးဆုံးလောက်ရမယ်လောက်ရလို့သူကသဘောပေါက်သွားတယ်လမ်းလောက်သွားတယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကအချင်းချင်းလဲချစ်ချစ်ခင်ခင်ဘဝဝင်ကျင်ပြောတဲ့အခါမှာလဲကောင်းကွက်ကလေးတွေကိုရှာပြီးကလေးရှိမှပြောတတ်တယ်ကလေးနဲ့ဆက်သွယ်တန်ငယ်ချင်းတွေအကြောင်းမေးတယ်ဆွေးနွေးတယ်လုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လေ အသားကအဲ့လိုမြင်နေဆိုမဲ့သူ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစသဖြင့်တာယာညှင်းပြောင်းနော်တကယ်ချင်းရဲ့ကောင်းကလေးကိုရှာပြီးပြောပြတတ်မယ်ဆိုရင်ဒီကလေးက human relation မှာပြဿနာမရှိတဲ့ကလေးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ซีฟัม caring for well being.